Hello semua, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada penonton-penonton Mr. Mat Channel uh, Ini vlog info on wheels daripada uh, unit bergerak Jabatan Penerangan Papar Sebelum itu, uh, tolong subscribe dan like Mr. Mat Channel dan tekan notifikasi button Dan uh, vlog kali ini Mr. Mat uh, seperti yang uh, kamu semua tahu Kami punya unit bergerak <clears throat> sedang di dalam pembaikan jadi kita pakai ini unit khas dah kita punya JB Saudara Rahman ha, sekarang ni kita uh, pergi ke kampung Kuala uh, di mana kami mengadakan uh, info on wheels uh, yang diadakan secara uh, apa perjumpaan dengan warga penduduk uh, ini adalah KPI kita lah dan sebelum kami ke acara kami agih-agihkan ni poster uh, risalah bahan penerbitan kepada warga penduduk di ini uh, di kedai setko lah uh, ni kakak ni jual barang-barang keperluan runcit lah ini uh, ini di kampung Kuala bani uh, jadi kami edarkan poster norma baru kami edarkan pasal bajet 2021 dan poster mengenai uh, inilah tekanan uh, jiwa uh, daripada uh, jabatan jadi uh, sekarang kami menuju ke masjid Kampung Kuala. Uh, di sana ada satu uh, dewan dia. Uh, kami uh, apa mengadakan sesi soal jawab lah dan bersama dengan pihak kesihatan ya. Di kesempatan ini ah, kita juga ucapkan terima kasih kepada unit promosi Jabatan Kesehatan Daerah Papar kerana membantu kita punya acara yaitu ah, Jabatan Penerangan di Masjid Kampung Kuala. Oke sama-sama kita ikuti. Jadi pertamanya ah, Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas kuliahnya kita dapat bersama-sama pada pagi yang cukup cerah ini ah, dalam kopi santai, santai-santai ini dan tanpa berpulang kan? Jadi ah, pertamanya saya terima kasihlah pada uh, bagian Cik Yusof Mati pausi, ah, Fauzi MR IKK Ah, Haji uh, Abbas ah, Zainal uh, sebagai usaha masjid masjid dan uh, Encik Terbandar Imam uh, Imam Masjid serta Wakil Surau Kampung Kuala uh, yang saya hormati <laughs> Puan, puan, aku salah lah. Puan Liziana Roswih Belum pegawai kesihatan Persekitaran Unit promosi kesihatan Pejabat kesihatan Dari Bapa uh, Bersama dengan tim beliau Dan uh, Puan sebagai asun Laku uh, Pihak Pegawai penerangan daerah Yang sudah pun uh, Berpindah ke Seri Aman Jadi beliau Ini memanggulah Ah, sementara menunggu ini baru lah. kita, Cumanya kita ada soalan-soalan yang berupa basic pada vaksin, bolehlah bertanya terus kepada Puan kepada penyebab kesihatan daerah Papua. Di selaku imam rawatib di masjid, kadang-kadang kami pun akan ditanya. Ah. dari segi sudut hukumnya lain tapi sudah dikupas oleh yang lebih Abdullah kan mengupasnya Sahibus Sahara satu Malaysia ahli fatwa sudah menerangkannya kemudian ada lain persoalannya di sini vaksin itu berapa jenis habis lain-lain jenisnya lain-lain ceritanya yang ya. didengar bukan mereka tuh uh, biasalah di TV di mana semua didengar pasal vaksin nih kan tapi uh, tapi uh, mungkin ramai yang nak tahu macam mana mau mendaftar kan pertama sekali untuk anu ni lah uh, dapat suntikan ni pertama kali mau bagi tahu lah mungkin untuk isu yang vaksin ni uh, lebih uh, akal dijawab oleh bagian perubatan okay, saya terus terang uh, kami memang bahagian kesehatan tapi bukan based on perubatan okay? uh, untuk yang mengenai vaksin ini secara detailnya adalah lebih baik dok dok doktor doktor yang incas bahagian vaksin lah. Cuma yang boleh diberitahu lah, yang kami pun telah diberitahu untuk yang dos pertama. Pasal pertama ni kami sendirilah telah menerima vaksin jenis Pfizer. Ah, so untuk yang dos pertama kami telah ambil pada berapa bulan dari pun? Eh, pada dua minggu yang lalu lah maksudnya vaksin pun dia punya fungsi adalah sama. Maksudnya dia akan di, disuntik ke dalam badan untuk dia spesifik cegah penyakit yang tertentu lah, terutama penyakit jantung. Maksudnya kalau vaksin COVID memang untuk COVID lah. So, untuk maklumat perempuan dan perempuan di bawah 18 tahun kita tidak kalahkan untuk ambil vaksin lah sebab orang ada sistem imunitas sendiri yang lebih kuat. Maksudnya kita mau apa untuk yang warga emas ini bila kita tengok dia makin umur lanjut makin kita punya sistem ketahanan badan kurang kita akan fokus pada yang lebih tapi sofa untuk yang selepas dari pertama alhamdulillah tidak apa-apa dia salah yang sengal-sengal sakit-sakit badan karena ada yang demam ada yang sakit kepala itu normal itu badan kita berinteraksi dengan oksigen itu pun kalau kita tidak tidak ini yang kita bawa ke ini, kalau kita kurang berjalan kadang-kadang lapangnya daripada perubahan itu ada berbeza-beza. Jadi untuk yang uh, mungkin mindset tuan-tuan uh, ini uh, vaksin ini mungkin bahaya. Tapi mula-mula kami pun begitu. Kami pun rasa macam was-was mau terima. Even kami sendiri, yang lain kami sendiri was-was. Sebab kita sudah terdengar macam-macam kan orang cerita. Tapi bila kita fikir balik, antara kita terima vaksin ataupun kita tidak terima vaksin, uh, eh, pesan jangka panjang bila kita tidak menerima vaksin itu lagi lagi merisaukan lah. Sebab bila COVID bagi kita kita sesuatu COVID dia tahu lah macam mana dia rasa dia vaksin. Tapi bila kita banding antara orang yang tidak dapat vaksin dengan vaksin, bila dia kena COVID akan lagi teruk kepada bagi kepada malam badan dan anggota dalam dalam. Saya kapasiti banyaknya kah ataupun ada perbezaan lain ya, untuk dos kedua sama yang pertama? Sama. Sama. Tidak beza lah. Akan sama. Dia akan bagi ah, dos kedua ke kedua, ah, Dos kedua pun dia akan bagi sama juga lah. Ah, dengan, vaksin yang sama. Vaksin yang sama. Kalau suntikan pertama Pfizer, suntikan kedua pun sama juga. Dia akan bagi Pfizer. Oh, sama. Tidak pernah, belum. Tapi belum pernah. Tidak, ya, tapi sudah pun mendapat vaksin. Dan uh, untuk mukuluman, istri saya sendiri pun sudah kena vaksin. Uh, lainnya, Alhamdulillah sekarang ini efeknya cuma setakatilah mangkal-mangkal lagi. Ya, mangkal lagi. Uh, mangkal, itu biasa lah, mangkal-mangkal kan. Kalau kita sendiri pun berjarum di hospital, klinik pun memang mangkal juga kan, kalau ada kan. Jadi, anda juga jadi apa-apalah. Anda juga jadi zombinya, anda juga apalah kan. bayar jadi uh, kita daftar dulu di Majahtera nanti kawan saya yang akan tahu di mana Sebab anda kata lah kan beli kita kan ada penyakit uh, bau pinggang kan, sakit paru-paru kan, darah tinggi. Jadi kalau kita tidak menerima itu vaksin boleh kan? Penduduk nih kita, kita pun akan memberi penerangan kepada mereka ya kan kalau sekiranya diorang tidak mendaftar untuk apa jarum untuk apa? Ya. apakah langkah-langkah tindakan kerjaan kepada kepada mereka yang gagal ini adakah penampilan macam sekarang ini kan kepada anu, ada pengusahaan 20 ribu apa Apakah keistimewaannya yang ada dan apa, apa Macam sekarang kalau sudah berjarum dia bebas kemana-mana ke atas itu. Boleh boleh beri penerangan. Ha. Kemudian satunya adakah yang anda mengambil ingkar ada kompaunnya ke apanya kah? <laughs> Ada tuh. Oke, enggak apa. Itu dijawab. Oke. Kita pergi hmm. Kita belum ada lagi uh, arahan atau keliling yang yang mengatakan pengambilan vaksin ini dibuat di bawah akta ataupun dikuatkuasakan wajib kepada Sebenarnya vaksin ini masih kepada pilihan individu. Uh, kelebihannya kalau kita mengambil vaksin, of course kita tahu vaksin ini dia mau melindungi badan kita daripada spesifik penyakit yang saya sebut tadi kan. Macam contoh kita ambil vaksin COVID, memang kita akan uh, ada sudah macam orang bilang um, sistem ketahanan terhadap vaksin. vaksin COVID lah. Eh, penyakit COVID-19. Bila kalau orang tidak mengambil, dia itu loh, saya cakap tadi, dia depend pada individu. Kadang kita fikir, uh, kita fikir dua sejalah. Apa kesan jangka panjang kalau kita tidak mengambil vaksin? Okay. Kalau kita rasa kita yakin tidak akan dijangkiti penyakit COVID-19 melalui pergerakan kita yang kita kawal sendiri, Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita ada perlindungan semula jadi daripada diri sendirilah maksudnya tapi sejauh mana kita boleh mengawal kita punya pergerakan okey mungkin pergerakan kita kita boleh kawal tapi bila orang lain kadang kita tidak dapat vaksin itu dengan cara kita cari sendiri tapi orang yang bawa dengan kita, kepada kita terutama bagi orang yang uh, berumur macam contoh ibu bapa kadang-kadang anak balik ke rumah dari mana-mana tapi orang yang bawa orang yang bawa tu uh, virus kita yang pula dapat sebab kadang-kadang kita punya ketahanan sistem ketahanan kita dah sama dengan orang kadang-kadang orang dapat tapi orang tidak ada simptom tapi kita dapat kita ada simptom dan akhirnya kita masuk hospital itu kita kena fikirlah jangka masa panjang satu seperti itu tadi kita kena fikir jangka kesan jangka panjang antara kita ambil vaksin kan tidak ambil vaksin Contohnya, bukanlah kita cakap kalau orang yang mengambil vaksin ini dia akan memang ada uh, perlindungan sepenuhnya itu itu itu kita dalam proses masih orang bilang uh, try and error kan sebab benda ni tapi untuk yang sebelum-sebelum ni punya vaksin kita sudah ada bukti yang kalau orang ni ambil vaksin ini dan dia tidak akan di dapat risiko penyakit ini uh, sebab tu kita apply vaksin tu daripada kita, anak kita kecil jadi kita kena fikir begitulah pra and kontranya sebenarnya benda tu sebenarnya daripada diri sendirilah kalau kita rasa kita yakin kita tidak akan dijangkiti virus COVID-19, mungkin daripada daripada diri sendiri kita dapat dari luar kita boleh kawal. Tapi adakah kita boleh kawal pergerakan orang lain terhadap kita? Kita tinggal bermasyarakat, kita tinggal di rumah. Kadang anak-anak kita dari mana ke mana bawa virus ke rumah, orang tidak simptom. Sebab bila penyakit COVID-19 ini dia ada dua, satu yang ada asymptomatic, satu yang symptomatic. Kadang yang tidak simptom kita tidak simptom itu kita tidak tahu yang dia ada COVID-19 sehinggalah dia ambil swab test positif. Jadi adakah kita boleh yakin uh, orang yang datang pada kita tu yang bercampur dengan kita tu tiada tu virus? Uh, jadi agak susah kita mau kawal begitu. Kalau daripada kita mungkin kita boleh hati kita punya pergerakan tidak bercampur di tempat sesak tidak pergi uh, ke rumah, ke tempat yang orang bilang ramai orang lah yang kita tidak tahu status kesihatan. Tapi adakah yang yang datang ke rumah kita tu yang bercampur dengan kita ni yang orang bilang nanti dah lama lagi kita ni raya memang akan ada berkumpul-kumpul adakah kita yakin saudara mara kita tu tidak virus? Tutup nanti tiba-tiba ada kluster. Nah, dari sana kita kena lah, Kita kena fikir terutama yang warga-warga yang berisiko, yang warga-warga yang sudah uh, usia lah yang kita sendiri memang ada sejarah kita yang lain sendiri. Cukup kan kita bagi tahun yang memang break sini ada keistimewaan yang keistimewaan sebelumnya tidak sendiri. Semua bergantung pada kita punya motivasi. Cuma itulah kita kena bandingkan dua keadaan itulah. Kesan jangka panjang kita tidak mengambil vaksin adakah kita boleh mengawal diri kita atau boleh kita mengelak daripada dijangkiti ataupun kita ambil vaksin at kita walaupun tidak dijangkiti dan kita tidak menjangkiti orang lain. Begitu. Tapi untuk setakat ini yang tidak mengambil tidak pula ada yang di, yang di orang bilang apa di uh, dia ambil tindakan. Even yang frontliner pun kita dibagi pilihan sama ada kita terima atau kita refuse. Ada juga kita, uh, dalam uh, kalangan kami yang refuse. Mungkin dia ada sebab sendiri kenapa dia refuse. Tapi doktor tidak paksa juga. Cuma doktor kasih misal dia lah supaya tunjuk dia kalau dia mau ambil. Tapi kalau dia tetap dengan pemberian dia tidak ambil vaksin kan dia tidak boleh paksa. Sebab benda tu kita ada uh, orang bilang apa nih uh, concern letter. Lahir akan diberi imunisasi untuk ini ataupun Se menunggu akta di luar ini belum. Setakat ini untuk di, yang kami diberitahu untuk yang di bawah 18 tahun kita tidak bagi ya. Uh, uh, sebab mungkin kajian itu sudah beritahu yang untuk yang anak-anak itu -anak, orang ada sistem imunisasi, imunisasi orang sudah membangun, sedang membangun. So maknanya orang ada develop sendiri tu imunisasi. Ah, baby baby yang itu cuma orang memang akan ambil vaksin vaksin yang sebelum ni orang ambil lah macam yang biasa ke lah. ya, yang biasa kita buat sekarang. So nanti mungkin selepas sebab kita ah, mungkin sel ah, ya, selepas apa masih orang kita akan bagi. Kalau nak misalnya kajian ni orang bilang berjaya lah ceritanya kan dan akan diperluaskan lagi pak punya coverage. Jadi untuk cerita kita ada telefon, okay. kita boleh daftar telefon. Kalau penduduk kampung ni, yang tiada. Jadi apa kali cara-cara untuk pada pendaftaran? Di sini memang setakat ini dia belum di open kan, dia belum dibuka kepada awam. So sekarang dia adalah golong, dia dia target pada golongan yang uh, eh, diorang target dulu lah. Tapi dalam masa yang sama, orang bagi kita cara untuk macam pre pendaftaran lah orang bilang kan daftar. Okay. Sekiranya tidak ada mai sejahtera, kita memang ada kaedah lain juga tapi memang melalui laman web juga lah. Kalau boleh daftar daftar sekarang lah. Nah, ha. maksudnya sekarang even sekarang nih mai sejahtera pun kalau yang MKN kan dia wajib sudah bang. mesti ada My Sejahtera kalau kita pergi premis kedai ke mana mesti daftar My Sejahtera mesti scan My Sejahtera kecuali dia cakap tempat yang tidak liputan langsung baru terus tamat jadi maksudnya nampak arahan itu sudah mewajibkan setiap duduk-duduk memang ada My Sejahtera jadi kalau anda boleh direct ke bulan tapi masuk ke link yang tadi itu nah, itu burang terus tuh nanti masuk masuk mana-mana lorong-lorong masuk terus ke burang oke okay? sini ada COVID vaksin. Oke, okay. ini COVID vaksin. Kan saya itu. Ada keluar vaksin po, nama kamu lah. Nah, kamu tekan di situ, di situ dia akan ada dokumen-dokumen yang perlu kamu tanda. Mana-mana sekarang ini kalau tidak punya orang lupa pakai seluar, kadang dapat jangan lupa pakai mask. Nah, bunda lagi pakai seluar, bunda lagi kena kupon, tapi bunda pakai mask kena kupon. Jadi dapat pun main sejahtera tu di scan dan lain kan dah dapat tulis tulis nama. Kemana pun berapa banyak pun kedai yang kita singgah, setiap kedai yang menyediakan counter scan suhu dan main sejahtera tu pastikan kita scan dan diberitahu kumpulan sudah naik daripada seribu ke sepuluh ribu. Jadi masa yang seribu pun orang berkakai datang rayu-rayu pejabat apalagi kalau yang sepuluh ribu kan jadi kami punya nasihat lah sentiasa pakai filosofi kalau masuk premis jangan lupa tiga perkara yang disebut tadi kan nah, kalaupun memang tidak boleh skandal sejahtera at least tulis nama sebab style lagi sekarang ini kalau orang mau cek Orang nampak kita ada, orang terjauh, dari jauh, nampak kita ada skema sejahtera, dorong akan follow kita, minta dorong kita tunjukkan amanah kita ada skema sejahtera kita. Dinda belum tampak sudah orang nampak itu dari jauh tidak nampak kita ada skema sejahtera orang akan tanya kita datang ke kita tanya kamu ada skema sejahtera kita kita sudah bercakap ada sebab buktinya ada di sini nah. jadi bersama tuan terdapat eh, mengadakan uh, program santai pada hari ini jadi alhamdulillah semoga kita di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala daripada wabah yang melanda di Indonesia ini khususnya di seluruh dunia Okey, alhamdulillah selesai program kami di Masjid Kampung Kuala Papar uh, dan terima kasih kerana menonton. Sila subscribe, like dan tekan notifikasi button. Kita jumpa di update video yang akan datang. Peace out.